Saluton al cio, jen i vodia via dio. Hodio mi volos montri al vi kelkain aferoin. Precipe mi volos montri al vi kiel vi povos starigi vian propran monuion por mediado, kai en sekvai filmoi mi montros kiel fari tion por monero, char mi rekomendos ambao uh, valutoin. Tamen, anue uh, mi devos montri alian aferoin. Hodiao mi decevis ci tion. Gi esos la Ido Saluto, gi esos oficiala gazeto de la Ido Societo, um, el, mi credas, el, uh, aquí el gesto es el Germanio. Qui mi estis en Germanio, uh, mi ce estis uh, eh, convenon por Ido Parolantui, cae oni Comprenneble volis converti min al Ido, mi, mi ne volis convertigi, sed tio ne gravas. Mi tre interesigas per Ido, cae la historio de gi, cae gia rilato comprenneble cun Esperanto. Do, mi decidis che mi abonus oficialan gazeton, cae citio esas la dua exemplero de la gazeto cium mi havas au giornalo. am cae gi esas tute Ido, cae esas facile legebla, uh, se vi jam bone parolas Esperanton, cae vi comprenis la basa in regulo in de Ido. Se vi interesigas per Ido, cae vi volas ha, havi gin, eble ci tiui detalli ci tie helpos al vi. Mi ne scias, mi simple montras, porche vi povu aboni gin au almen au contacti la organizantoin de ci tiu gazetto, se vi desirus. Do mi formetu ci tion, La dua afero estas tre gioi plena novajo. Do mi havas amikon ĉi tie, li estas esperantisto kaj li nomiĝas Maxo. Kaj eble vi jam vidis lin en kelkaj el miaj filmoj, li fakte esperantistiĝis ĉi-jare, sed li jam flue parolas Esperanton, ĉar li antaŭe jam studis uh, hispanan kaj kelkajn aliajn Do li tre ege rapide progresis en Esperanto. Tamen lastatempe li havis bebon kai mi demande sa li chu mi raitas paroli pri lia bebo kai li diris jes, to mi volas montri al vi yen lia bebo shi es tre linda kai yen alie foto de si, kai mi precipe volas uh, eh, pri paroli chition li decidis ke li volas de nasculigi per esperanto do li parolas al shi per esperanto kaj tio signifas ke verŝajne shi estos la nua de de esperanto en Sidnejo dum longege do mi kredas ke eble mi farus la nua de dum longe se ŝajne iu alia venkis do nun mi devas paroli pri la monnuoj do rigardu al mia ekrano mi nun estas ce la oficiala reteio de Miriado A uh, mi nome es Jim Mediado, char mi opinias ke tio es facile pronunciable en Esperanto, se vi desiros, vi povs nomi Jim Mediado, sed mi intensas nomi Jim Mediado. Am um, kai nur eble vi vere shine jam vidis ke es lingvo elektilo ĉi tie kaj mankas al ĝi Esperanto. Sed ne ne tristiĝu, amiko mia. Char mi jam kontrolis kaj shine ke oni jam tradukis la tutan retejon al Esperanto kai verŝajne pos kelkaj tagoj gi estos tute en Esperanto do hodia mi simple montras la anglan version mi ne tradukis ĝin mi ne scias kiu tradukis ĝin sed tio ne gravas tio simple signifas ke alia Esperanto esperantisto ĝin faris do jen la detalo uh, ah, kompreneble unue vi el shuti bian monujon Do, mi supposo che mi devas clarigi kiel vi bezonas monujon. Gi ne estas sam kiel via fizika monujo. Nu, eble gi estas. Nu, mi klarigo vi ciui havas bankkonton kun iu banco, mi supposas, kai vi havas bankkonton kun la banco, cer vi volas virtuale teni vian monon ie alie, kai oni protectos gin por vi, kai el usos gin, kai tiel plu. Do, kiam vi usas cifro valuton, vi besonas habi bankon banco conton sen banco do essence ne existas vere bankoi simple existas monuioi do vi havas vian virtualan monuion kai ene de gi trovigas via monero mi supposas vian contanto um kai por havi tion, vi devus elshuti monuion, kai kiam vi elshutas gin, tiam vi crees longan texto cenon, kiu esense signifas si tio estes mia mondujo, kai vi conservu tion ie, kai poste vi povas reuzi tion por elshuti vian monuion de aliai locui. Eble es shainas complexa, sed vere ne estes tiel complexa. Do mi nun esu celo da teo, kai comparneble elektu elshutu la mondujon, uh, vi povas elshuti gin por diversai sistemui. Mi jam elshutis, Do mi simple montru al vi la mia. Do jen esenza gi, gi ne esas tiom complexa ilo. Anue mi recomendas ke vi iru al iloi, kai tiam iru al uh, preferences, kai tiam electu appearance au aspecto, kai tui shanju gin au almenau controli ke gi montras ixo mo ipsilono. Anue kiam mi al shootis gin, gi fakte montris a uh, mo xo mo ypsilono kai mi yam sendis al gidis al mi uh, monon de alia loco al chitu adreso kai tui mi pensas ke es es erare go char mi gidis eble kvatsent australia in dolarin kai tiam gi monte de salmi ke mi havas pli al 2000 australia in dollaro in kai mi du momento pensas ho fe ho fe bonege mi estas de chega pro il stute erado sed fakte gineas as gi simple montas gin per la mal giusta valuto do shanju tion al uh, x mo y kai tiam visto tias ke multe vi vere havas do gi tie gi simple la historion de via transaxioi, al en gi tio caso la miai a uh, ci estas por sendi au giri monon tre facile vi simple metas la bank konton al la adreson de la alia monujo al kiu vi vol sendi monon kaj ci vi povas ricevi gin, do ci estas via ricev adreso um kai vi povas etch crei ci nam bildon oni uzas gin por poŝ telefonoj a uh, kai ci mi havas diversajn adresojn kiel mi havas diversajn do se vi volas um doni adreson al iu, vi povas fakte havi kelkain por iel kashi vian um mi supozas saldon do se vi volas kashi vian saldon iel vi povas doni unu adreson al unu homo kaj alian adreson al alia homo ĉar homo povas uzi ilon kiu nomiĝas uh, blockchain esplorilo por vidi kiom da mono vi havas en via bank konto do oni povas vidi vian saldon krom se vi uzus specialan uh, valuton exemple kiel moneron tio ne eblas sed por miliado tio eblas kai se vi vere fajfas ne se tio grava exemple mi mi, mi fajfas pri tio ke vi scias ke multe da mono mi havas Um, sed se vi volas almenau io mette kashi vin, vi povs usi mal samai in adreso in pro mal samai homo. Ito ien miai se vi desiru sendi almi monon, compara neble esas ligilon lo per iscribo. Uh, krom tio, Um vere esos nenio alia ki mi volas monti al vi. Do eble vi volas uh, eh, ci vi povas a cheti mediado usante reala in valuto in. mi diras reala in valuto mi mi fakte uh, volas diri al celas diri a tradicia in valuto in do ne virtuala ne cifra Um mi montros ti onen estonta filmoi, filmo Ciar fakte existas nun por mediado tre bona servo. Se citiu ti filmo jam estas sufice longa.